目に旅立ってシェルキャーマジカルワクチンによるマジカルゲートのプログラムの修復作業は順調に行われていますコスモエリアの10%が元に戻りましたどうやら成功ですねああこの調子でプログラムを修復していけば やがては囚われている子供たちも全員解放されるはずだ一刻も早くそうなるように我々も努力しますくそなんてこったこのままじゃ俺たちのコスモエリアが焦るな直樹まだわしらの優位は動かないけどそれよりも 結城健人から目を離すなお前の生涯のライバルからな百万勝負友との絆 かんゆかりのやつ大スランプだコスモエリアの10%を取り戻したのすごいや <laughs> この調子で頑張るよおなあああああつつつつつお前はタケト直次郎んん 久しぶりだな直次郎元気そうじゃないか <laughs> お前こそなえ知り合いなのそうみたいねやるか望むところだ俺うっ 100番勝負プラス23番目は俺の勝ちだくそー !100 番勝負なんだかケント君と直樹君みたいあ <laughs> 力は衰えてないな <laughs> お前もデスクワークばっかりの割にはな父さんんあああこいつとは小学校からの付き合いでな 俺が設計したワールドリンク管理局の建設工事をしたんだそうともワールドリンク管理局は俺が建てたんだ設計屋がいくら頭の中でああでもないこうでもないっていじくり回しても技術屋の腕がなくっちゃ何にもできねえからななんだクレーンの操縦ぐらい俺でもできる冗談じゃねえそんな簡単なもんじゃねえよじゃあ何百枚も図面を引いてみろ地上2 0 0ルの足場に登ってみろコンピューターの操作をしてみろ おおやってやろうじゃないかやるかああ100番勝負プラス24番目は大食い勝負といこうお父ちゃまああゆかりゆかりちゃんのお父さんってことは直樹のおよ浅場直次郎直樹とゆかりの親父だははお前が武人の息子かああ長男の健人だ 聞いてるぜ直樹との百万番勝負のことはなお父ちゃまのお兄ちゃまのことは言わないでお兄ちゃまはいないんだから <laughs> ゆかりちゃんゆかりケントめ今何をしているだがどこで何をしていようと俺には全てを見通したどこへ行っちゃったんだろうゆかりちゃん 海の方へ行ってみましょううんちゃんそうか明日は弓道大会なのか全然ダメなのお兄ちゃまがいないから。 ゆかりちゃん直樹と仲良かったもんな直樹君すっごく妹思いだったもんねなんだ誰なんだあの子ゆかりちゃんの気持ちよくわかるよ俺だって弟のカイトがさらわれたままなんだそうよねカイトだけじゃない翔さんや翼みんな友達なんだ 掃除当番変わってやる Woo! こともあったなそういえばケント君と直樹君の100番勝負まだ途中だったのよねああだけど父さんたちも同じ100番勝負をやっていたなんて思わなかったよ喧嘩するほど仲がいいっていうもの小学校の時から仲良しだったなんてケント君と直樹君にそっくりね私弱虫で泣き虫でお兄ちゃまがいないとお使いもいけない Grrrr. <laughs> いもんかこっちが怖がるから帰ってつき上がるんだ吠えかかってきたらさ思いっきり蹴っ飛ばしてやればいいんだよだってそうだなゆかりにはそんな真似できないよな父ちゃんや俺とは違うもんなあんな小さな花だって強く生きているんだ そうだゆかりお前何かスポーツを習ええスポーツを習って体が小さくても強い心を鍛えるんだなそれで私弓を習ったの の直樹くんがいないんで元気がなかったのねうんそれと他にも何かあるのかい喧嘩しちゃったのお兄ちゃまと直樹と喧嘩うん今日の100番勝負は絶対に勝つからなお兄ちゃま頑張ってねゆかりも応援にくから <laughs> 心配ないって 相撲勝負なら絶対負けるもんかでもお守り作っていくねお守りかそういやこの前のサッカー勝負の時はゆかりのお守りが効いたもんなそうでしょ今度はお相撲のお守りを作ってあげるそうなればケントは手も足も出ないぞ 残念だったねもう少しで勝てたのにこのお守りが間に合っていれば関係ないよなんだこのもんお兄ちゃまお兄ちゃまのバカ悪かったよゆかり 勝ったと思ったのに負けちまったんでついな機嫌直せよお兄ちゃまのバカバカバカ絶対許さないもんそうだったのかあの時仲直りできないうちにお兄ちゃまはいなくなっちゃったゆかりのこと怒ってるかなそんなことあるもんかあいつ負けず嫌いで意地っ張りだけど 本当は優しくてすごくいいやつさそうよ気になんてしてないわよそうかな当たり前だよそれをデリトロスのやつがお守りお守り 今みたいに元気のないゆかりちゃんを見たら直樹はがっかりするよそうよ直樹くん絶対どこかでゆかりちゃんのこと応援してるわよ俺たちも応援するからさなこんな時こそ直樹の勇気を見習わなくっちゃゆかりちゃんは直樹の妹なんだからなんだってできるさうん いつだって頑張る直樹が俺は大好きだったんだ俺は俺は何をしているんだゆかりはお前の使命はただ一つ結ケントとグラディオンを倒すことだお前は わしの名はデリトロス浅場直樹よ結城健人への怒りを憎しみを忘れるなこのわしに忠誠を誓うかはいデリトロス様お前の敵は誰だ結城健人とグラディオンです よっしゃいいぞゆかりゆかりちゃんいい調子だよ頑張って外したかゆかりちゃんかなりプレッシャーを感じてきたみたいだ次が最後の一本かこいつを外したら3位以内は難しいな 外したらダメだわ絶対に直樹も見てるぞお兄ちゃま自信を持てゆかり怖がってちゃダメだダメ大丈夫お前ならできるよ力を貸してお兄ちゃま 直樹のやつにも見せたかったぜやったねゆかりちゃん銅メダルだサインおめでとううんこの銅メダルはお兄ちゃまが力をくれたから取れたのよかったね、うん、さあ帰りましょう直樹俺ははっきり分かったぜお前をデリトロスから解放するためには戦って勝つしかないってことがな 俺は必ずお前をゆかりちゃんの元に返してみせる憎い憎い憎い俺は結城健人を倒すその言葉を待っていたぞデリトロス様はお前にその憎しみのエネルギーがたまるのを待っておられたのだいいか直樹今日こそ結城健人を倒すのだ コスモエリアにドラゴンが現れたドラゴンがじゃあ直樹も今日の彼は今までとは違うケントへの敵対心を異常に燃やしているぞ望むところだ今日こそ決着をつけて直樹を助け出すんだ 出撃ピョコ絶対勝つピョコよ色の夜明けが今 進スタンバイグラディオンシュート she got you. よく来たなケントいいかケント完全決着だどちらかが倒れるまで戦うぞああ遠慮はしないぜ、直樹輝くため 火花が散るグラディオンとドラグオン2体のマスターウェブナイトの戦いに決着の時が来た直樹絶対にお前は俺が取り戻すこんな戦いさっさと終わらせて俺たちだけの勝負をしよう俺とお前の100番勝負を次回「電脳冒険記ウェブダイバー目覚めよ直樹」にプラン 8!